Primer de tot, bueno, felicitar-vos, sabeu que això ha estat un concurs, eh, esteu aquí els que heu estat seleccionats. El primer que farem és agafar les vostres idees mm, i qüestionar-les. La meva intenció és formar una empresa que es diu de Moment Energy West. Soc enginyer de telecomunicacions, tinc 39 anys, i bé, bueno, estic especialitzat en lluita professional i disseny digital. El nou projecte és la Casa Pública, que és una xarxa professional online pels tots els treballadors públics les tornarem a redefinir, però ja no en clau producte, és a dir, definir què és el que fem o, o oferim, sinó en clau necessitat, és a dir, això per què serveix i per qui és útil. El meu projecte es diu Testa i és un portal web destinat a professionals sanitaris. El projecte es tracta de desenvolupar una empresa manufacturera que fabriqui electrònica impresa. Llavors parlo també amb alguns dels emprenedors Eh, la sensació és eh, gent, professionals, eh, agraïts, alleujats sobretot eh, per aquest acompanyament, jo diria que emocional, al llarg del procés. Estareu envoltats de, de professionals, experts, emprenedors, gent amb moltíssima experiència que us pot ajudar puntualment o a nivell d'enfocament de projecte o a nivell de donar-vos consells o recomanacions tècniques de com orientar aquesta iniciativa. Doncs us han explicat com va anar la sessió anterior. De les 15 empreses que vam seleccionar, 11 ja estan constituïdes com a empreses. Crec que ho hem aconseguit. Crec que el, en el Tecnocampus actualment el contingut supera el continent.